नो कथित बात आप क्या बोल रहे हो आपकी हिंदी भी इंग्लिश लग रही मेरे यहाँ बर्तन की सफाई चल रही है चाय बनाने के लिए करे हो हाँ। गिलास वगैरह हो रहा सफाई वो बाहर अभी तक सफाई कर रहा है मैंने कहा इतनी बहुत है यार नॉर्मल हमारे यहाँ साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो भी स्पेशल वाली और साथ में हमारे बनाना जी के साथ <laughs> तो इंग्लिश बोलो लारी से अच्छा इंग्लिश बोल दो अंग्रेज अंग्रेज बनने की कोशिश कर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदी बोलें थोड़ी हाँ हम इंग्लिश पढ़ पढ़ आती है हाँ पर हम हिंदी नहीं बोल सकते ना हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं है ना हम आपके साथ हिंदी में बातचीत करेंगे आज अच्छा अच्छा, अच्छा हम आपसे बानाराम जी के साथ हिंदी में बात करेंगे और do you working how do you working? I making a tea. Making a tea, ni boil tea. No, no, no. making tea. Making. Both are expert in English. I too much fun with Lord. Ma'am के साथ फनी इंग्लिश बोलने की koshish kar raha hu. I don't like it funny. But I like it. मैं लोगों के साथ ऐसे ही बात करता हूँ na. है na? समझ रहे हो मेरी बात तुम? I belong in proper English. But not. I am not proper uh, Hindi speaking. this I create a mic, but uh, both are confused. but we continue. I think uh, I, I don't like it Hindi, but and proper is Hindi and not English. But I also I create in Hindi. Yeah, what what what happens? Both are think that we are right speaking. आप लोग इस इंडिया में not caring is that for आप क्या बोल रहे हो आपकी हिंदी भी इंग्लिश लग रही है मेरे को अरे आप मैं जो बोल रहा हूँ भाषा वो आप आपकी भाषा को मैं अपने अंदर ढालना कन्वर्ट कर रहे हो हाँ, मैं आपकी भाषा को कन्वर्ट क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज कन्वर्ट कंट्रोल कंट्रोल उधर नो नो बिकॉज बिकॉज नहीं यहाँ पे तो only this like this speaking with me language Oh no. Oh no, like yes, no. <laughs> oh my god. this is very not. Be continue be continue I don't like e-block. This is video not allowed. This is personal life. This, this is, is video is my life. How can I help? I you I see Chinese start हो गए अरे कहना क्या चाहते हो ओपान दिए दूध आई शाइली बंद करो हाथ जोड़ के मैं मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ चाय पीनी वो दूध मत पी I like this I like your milk I You can understand. Why? You can understand. I do like Thank it. you. Milk, Go for milk, it. milk. क्या हो गया कल रात I am a Hindi teacher. Also is uh, India's uh, very very very very cute uh, uh, children's uh, come in uh, classroom and very very sweet smells. Uh, I uh, बगोला I'm बल blessed गया with- है बगोला बल गया <laughs> not uh, जाने को क्या कहते हैं हाँ। लगता है मेरी इंग्लिश में थोड़ी कमजोरी सी आ गई क्या तो पूरी कमजोरी आई हुई Emotional damage. दिमाग Weakness, weakness, weakness. Weakness hmm. Weakness हो गई थोड़ी Weakness नहीं भाई भरकम weakness. ना ना आपका जो कैरियर है ना वो एकदम अलग ट्रैक है. मेरा तो ट्रैक है ही नहीं वो ट्रैक है ना उस ट्रैक से आप उतरिए हमारे साथ चलिए <laughs> हम उतना ट्रैक साथ चलोगे बहुत आगे जाओगे बहुत बहुत बहुत ट्रैक से आगे जाएंगे उतर गए तो फिर गड़े में घूम जाएंगे अरे जब हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं ना उस पे बहुत ज्यादा सेफ्टी है सेफ्टी क्या क्या कह रहे हो कल अब बताओ क्या कह रहे हैं कुछ नहीं अब तो यार nothing nothing nothing full English में अब तो नहीं यार केवल इंग्लिश चलेगी रूम में या yeah. बिल्कुल uh, अभी क्या लेंगे थोड़ी बहुत चल जाएगी ज़्यादा नहीं बट बिकॉज uh, ये सम सम सम सम थोड़ी थोड़ी बाकी तो हम इंग्लिश के जाता है बट हिंदी में बात करते हैं यहाँ पे oh, यहाँ का क्या एरिया तो जो है ना वो हिंदी का हिंदी भी प्रॉपर नहीं बोल सकते uh, जो भी हम कोशिश करते हैं किसान साथ एक बार इन्वॉल्व होगी एरिया का अकॉर्डिंग हमें डालना पड़ता है ना कि एरिया हमारे अकॉर्डिंग डालना है समझ रहे हो मेरी बात दिमाग लोगे ये दिमाग जहाँ जैसा रहन सहन उसके अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ता है हाँ। क्योंकि लोग हमारे तरह नहीं बनेंगे हमें लोगों की तरह बनना पड़ेगा उनके साथ घुल उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी हाँ, रात दिन रात दिन कुछ मेहनत से कुछ नहीं होता किस मेहनत से कुछ मेहनत से जो आप सोच रहे हो मेहनत रात में मेहनत कौन रात में तो आराम से नींद लेनी तो यार आराम से नींद नहीं जो रात में जागता है वही इतिहास रचता है लेकिन रात में जो जागते हैं वो बहुत सारा कुछ चोरी भी करते हैं वही इतिहास रचते हैं इतिहास तो नहीं रखते लेकिन अपना करियर बर्बाद कर देते हैं क्यों करते हैं करियर बर्बाद अगर लूट करेंगे चोरी करेंगे तो करियर बर्बाद होगा कौन सा चीज छोड़ने वाली है अरे यार किस दोस्त पुलिस ने है बेचारे पुलिस वाले इतने दिन काट दो ऐसा नहीं होगा हमें जीवन में रहना है हां नहीं रहना सभी आदमी बन के रहना है नहीं रहना मैंने क्या क्या देखो वो हमारी पहचान है हाँ? वही हमारी पहचान है यार कौन सी नहीं नहीं तो what is very very brilliant life and self life is don't use stronger. abuse word in a video okay next time i can't say you आप इंग्लिश मेरे पल्ले नहीं पड़ती है कृपया करके ब्लॉग में कोई भी अपशब्द का प्रयोग ना करें I also not uh, other words use uh, vlog your है ब्लॉग योर थैंक यू आगे कुछ बोलो तो सेंटेंस यही समाप्त हो चुका है ना थिंकिंग पॉजिटिव तो ये तो positive thinking positive but not everything wrong thinking देखो uh, ये कोशिश कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छी बात है आप <laughs> बीच बीच में इनको टोक रहे हो हैं इंग्लिश में बात करो आप भी दांत क्या निकाल रहे हो क्या दांत music I like this English not teeth बार ब्रो आई लाइक इट चलो ऊपर चलते हैं हमारा खत्म हो गया दूध यहाँ गिलास रख देते हैं अब ऊपर चलो थोड़े मजे ऊपर भी कर लेते हैं भाई लाइट वगैरह बंद करके चलना रे गेट दे के चलना ये गेट दे देता हूँ क्योंकि हम तीन ही है अभी तो रूम में तो कोई आ ना जाए ना उस वजह से ये गेट लगा देते हैं हम बंद अब चलते हैं ऊपर तो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया लेकिन बाहर जा रहे थोड़ा घूम के आ रहे हैं तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा thank you for watching my blog bye